чтобы придумать креатив, нужно все проанализировать. То есть у вас не может быть креатива и серии э, просто так. У вас э, на креатив э, а, попадет анализ конкурентов, э, анализ рынка, Это специальная краска для дактилоскопирования. Вот так пальчик поставить, вот так вот. Ну, примерно так Для выбора бизнес-идей э, мы поставили себе вопрос, какой бизнес мы можем открыть в течение трех месяцев с минимальным результатом.